Chon So Jin ternyata tidak benar-benar menderita demensia dan hanya menipu Ha Eng Diul dan semua orang selama ini. Hal ini terungkap setelah kematian Jo dan Tae di Hera Palace. Sekretaris Do mengunjungi Chon So Jin dan membawakan obat dari rumah sakit. Sekretaris Do juga mengucapkan selamat kepada Chon So Jin karena kematian Jo dan Tae berarti Chon So Jin tidak perlu membayar hutang Jo dan Tae lagi. Selain semua itu, Chon So Jin juga meminta kepada Sekretaris Do untuk menjaga Ha Eng Byul dan memastikan jika dia tidak akan mengetahui jika Chon So Jin hanya berpura-pura demensia. Chon So Jin mengatakan jika Ha Eng Byul sangat sensitif dan akan dengan mudah menyadari Chon So Jin tidak minum obat yang diberikan Ha Eng Byul jika mereka membuat sebuah kesalahan. Hal ini tentu saja akan membuat Ha Eng Byul merasa dihianati dan akhirnya tidak membantu melindungi Chon So Jin lagi. Seperti yang diketahui, selama ini Hang Biul adalah orang yang melindungi Chon So Jin setelah dinyatakan positif demensia. Selain itu, demensia Chon So Jin juga merupakan rencana dari Hang Biul yang menginginkan ibunya menjadi orang baik dan tidak terlibat dalam perang yang sangat menakutkan di Hera Palace. Namun ternyata Chon So Jin mengetahui semua rencana Hang Biul sejak awal. Karena Chon So Jin melihat Hang Biul saat dia membawa obat yang hendak diberikan kepada Chon So Jin. Meskipun Chon So Jin telah mengetahui rencana Haeng Biul tersebut, namun Chon So Jin tetap meminum wine yang diberikan oleh Haeng Biul untuk membuatnya percaya kepada Chon So Jin. Hal ini Chon So Jin lakukan untuk melindungi dirinya, karena Haeng Biul merupakan saksi kunci dari pembunuhan yang dilakukan Chon So Jin kepada ayahnya dan Oh Yun Hee. Jadi jika Haeng Biul merasa dihianati dan dipermainkan oleh Chon So Jin, maka mungkin Haeng Biul akan membongkar semua kejahatan Chon Jin karena sudah tidak mempercayainya lagi. Meskipun Chon Jin meminum semua wine itu di depan Haeng Biul, namun Chon Jin sama sekali tidak menelan wine tersebut dan memuntahkannya ke toilet saat ada kurir datang. Setelah memuntahkan wine tersebut ke toilet, Chon Jin kembali duduk di mejanya agar tidak membuat Haeng Biul curiga. Hal itu kemudian digunakan oleh Chon So Jin sebagai cara untuk bisa lolos dari pemeriksaan polisi dan rentenir yang menagih hutang Jo Dante. Chon So Jin benar-benar menipu semua orang dan memanfaatkan Haeng Biul untuk lolos dari jeratan hukum. Bagaimana menurut kalian, bukankah Chon So Jin benar-benar seorang penyihir gila? Chon So Jin benar-benar tidak punya hati dan memanfaatkan Haeng Biul satu-satunya orang yang tulus kepada Chon So Jin. Terlebih lagi, Ha Eng Byul merupakan putri Chon So Jin. Chon So Jin benar-benar gila dan drama update benar-benar berharap Chon So Jin akan dihukum seberat-beratnya. Drama update berharap Chon So Jin benar-benar hidup menderita tanpa harta dan kekuasaan serta satupun orang yang berada di pihaknya. Hukuman mati tak pantas untuk seorang penyihir seperti Chon So Jin. Jadi Chon So Jin harus hidup menderita seumur hidupnya bahkan bila perlu jadi gelandangan di jalanan.